Ну что же, на паркет приглашаются участники в один заход. Исполняется конкурсная программа «Два танца» увидим прямо сейчас. Для начала медленных вас. Аплодисменты, аплодисменты для школы танца, которая готовится исполнять танец ча-ча-ча. аплодисменты. Танцевальные дуэты под номерами 241 и 257 получают замечания от главного судьи за костюмы, не соответствующие правилам.